あいつにあいつにこのまま負けたままじゃ終わらない終われねえなブシ牛牛お前だけじゃあいつのベルトに対する無念の思い背負いきれねえだろはあ 俺の師匠は誰だと思ってんだよてめえの毒切れなんて聞くわけねえだろまたいつでもやってやるよ